ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਰੇਤ ਤੇਰੇ ਹਾਈ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਰੇਤ ਤੇਰੇ ਹਾਈ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਰੇਟ ਤੇਰੇ ਹਾਈ ਕਰਤੇ